اللہ پاک نے ایک قانون بیان فرمایا ہے فرمایا من يعمل سوء ان يجزى به رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ اسے سزا ضرور ملے گی برائی کتنی ہو کس قدر ہو حد کیا ہے وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے فرمایا فمیا عمل مسکال ذرت شرعی یارا ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر اور فرمایا صرف بادشاہ کی نہیں وہ میں یا عمل مسکال ذرت خیری یارا اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا جو بھی برا کام کرے گا کوئی بھی برائی کرے گا وہ سات پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے وہ سمجھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں بڑا تیز ہوں میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جسے پکڑا جاؤں فرمایا نہیں ساری دنیا سو جاتی ہے رب بیدار رہتا ہے سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے رب قریب کو نہیں دیا جا سکتا سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں لیکن میں یعمل سو ان یجزا بھی فرمایا یاد رکھ اگر تو کو برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی کتنی ملے گی کہاں ملے گی تو مفسرین فرماتے ہیں فِي دنیا والآخرہ تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا شیطان نے آکے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا مشکا شریف میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانہ نہ پھالا آپ کھاتے درخت کا اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی دنیا کیسے عباد ہوتی اگر میں یہ کام نہ کرتا اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا اس بات کا پتا تھا لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی ان سے بھی خطا ہوئی اور غلطی شیطان نے بھی کی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات حکمت الہی اللہ کی حکمت پوری ہوئی لیکن بات سمجھنے کی ہے اور بات غور کرنے کی ہے اور بات توجہ دینے کی ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے تو کہنے لگا ابا وستقبر وکانا من الکافرین انکار کرنے لگا اکڑنے لگا ڈٹنے لگا خطا کر کے انا خیر منو میں اسے بہتر ہوں یہ لفظ کہنے لگا غلطی کی غلطی مانا نہیں فرمایا نکل جا فخرج فائنکا رجیم تو لانتی ہے قیامت تک کے لیے لانت گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے حضرت آدم حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پانچ سو سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کے طرف نہیں دیکھا فرمایا مجھے حیاء آتی ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں پانچ سو سال دیکھا نہیں اور دعا کیا مانگتے کہتے ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے ہی رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا جب اس نے اپنی غلطی کو مانا آہو زاری کی فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَالِمَات اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو انہو ہوا تواب الرحیم فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں بھائی ڈٹ گئے لوگ غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے خطا کر کے لوگ مانتے نہیں جھوٹ بول کے نہیں مانتے لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیظ کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں سیٹھ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ہیں जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है वो पीर है जो नंगे नाच करता है वो पीर है کہتے ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابداری کر رہے ہیں یار تیرے ساتھ مزہ تھا اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں مجھے کہنے لگا یار چھوڑ کیا ملے گا ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے وہ جو چھ سیپنیاں لے کے بی اے کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے قرآن کے عالم سے حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے جس کو پتا ہو پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں وہ منافق ہے بیمان ہے جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پریزگار ہو پھر بھی توہین کرتا پھرتا ہے بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں چھوٹا سا انکر ہے امریکہ امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے بڑے بڑے مشائق کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نو حضور کے خادم تھے پر دین کے عالم تھے نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت عبی بن قاب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے اب اور سہرہ میں مکان تھا کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی آپ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے حضرت عبی بن قاب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے کہتے ہو میرے نبی کے چچا کے بیٹے او میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو تو میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں شاگرد بننے آیا ہوں اور یہ تو ہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بند آئے تو دستک دے کے باہر بلائے اور وہ روز دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار لے کے جا رہا ہے اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہیں کو پوچھے گا بھی نہیں اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب کلیا دے بچے ابا جی فوت ہو گئے ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لیے دوزہ کا حکم آ گیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام بھاگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں ایک بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے بچانا کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں میں نہیں بچا سکتا کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں ڈرنا چاہیے رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے مزاق اڑاتے ہیں لوگ غریب کا کالے کا چھوٹے قد والے مذاق اڑاتے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤ شریف میں حضور کے ایک صحابی حضور میں مزاق کر رہا تھا فرمایا تو حرام فیل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا مزاق اڑاتا تھا جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے قد چھوٹا تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں سن لو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا تجھے پتہ نہیں تو خدا کا بندہ ہے محمد عربی کا نوکر ہے کن تم خیر امتین تو سب سے زیادہ شان والا ہے برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے جو کسی کے رنگ کا قد کا برادری کا غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے یہ قرآن مجید نے کہا میں نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے حج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا ٹھہر گیا बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा कहने लगी कोई नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہاں گیا مشکیزہ لا مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا ادھر دائیں بائیں دیکھا باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھا ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شوہر نے مزاق کیا کہنے لگا مشکیزے سے پی لے اور جب مشکیزے کے قریب گیا مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا اس کی موت ہو گئی جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے سالوں بیت گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا مرنے والے سے بھی تُو مذاق کرتا رہا فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے غیبت کا گناہ ہے کسی کے عیب بیان کرنا تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں چوک میں کھڑے ہو کہ کسی کی عزت نہ اچھالنا فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ پوچھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے زلیل کر دے گا رسوا کر دے گا ڈر اس وقت سے لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ غیبت کرتے چگلی کرتے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہم بیٹھی تھی ایک بی بی آئی حضور کے پاس وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے کتنی عجیب سی لگ رہی تھی حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے جو نہیں وہ تو بہتان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو کسی کی چگلی کو کسی کے پیٹ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا हजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया और जो ना बाज आया کیا فتوہ دیا جائے حدیث کی روشنی میں میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے بیعت کرنے مسلمان ہونے تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی غیبت نہیں کرو گی زنا نہیں کرو ایک عورت بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آئے ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں نراز نہ ہونا بہت سارے بڑے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں گناہ بیان کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے इबादत का सुरूर छीन लेता है उसका नमाज में दिल नहीं लगता कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है भाइयों آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں آج آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے بڑے مطمئن ہو گئے ہو کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرا کے گرا وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا ریزہ ریزہ ہو جائے گا آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے مسلمان جب تک ذہن کا گندہ ہے کمزور ہے جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے لمبی کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جسوسی کرائی تھی پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں ساری رات عبادتیں کرتے ہیں فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں ہمارے ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی ہم بڑے تیز ہیں ہماری حکمت عملی سے کامیابی سیاست سے کامیابی جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو امیق گھڑوں میں گر جاتا تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے صلاح الدین عجوبی سب بولیے رحمت اللہ ہے حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی بہت بڑا مجاہد بہت بڑا دلیر لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث آزم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی علم روحانیت تقوی پرہیزگاری شیخ عبدالقادر جلانی کے ادارے سے سیکھا تھا خدا بندہ اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے مہربانی فرما مسلمانوں کو قوت دے کفر کے دل میں روب ڈال دے سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے مسجد سے باہر نکلے ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے مہربانی کرو دعا کرو بحری بیڑا آ رہا ہے مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر وہ تو بیڑا گرک ہو گیا ہے وہ تو بیڑا گرک ہو گیا ہے وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا کہ کب مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے او بھائی اللہ اللہ کا رب کریم کی بارگاہ میں جو یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اعلانیہ ظلم کرنا اعلانیہ گناہ کرنا اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلازت ہے اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دام درود کرایا ہے تویز دھاگا کرایا ہے جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کی اللہ کے غزب کو آواز ہوتی ہے پھر رب کریم جلال میں آتا ہے پھر بستیاں اجڑتی ہیں اللہ فرماتا ہے ومن آرادان ذکری فائن لہ معیشت دن کا اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیڑے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا میں تنگ کر دوں گا سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا فائن لہ معیشت دن کا میں میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا ونخشر ہوں یوم القیامت عام قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا قیامت میں تجھے اندھا کر करके उठाऊंगा मेरे भाई गुनाह पे फख्र न करें गलती हो जाए तो मान जाएं میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا بنی اسرائیل پر پابندی تھی خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا احساس ندامت پیدا کرے ہم لوگ جرم کرتے ہیں پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اسرار کرتے ہیں اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے کالا نقطہ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بیمان ہو کے مر جاتے ہیں بیمان ہو بیمان ہو اپنے آپ اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں برے خاتمے سے ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے سفارش فرمائیں گے ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا